gaul <laughs> banget aneh wis ngono ya gak ada tanding pokoknya wuh gak pakai helm ayo ayo lo lo lo lo lo lo lo kan lo lo lo lo lo kan lo lo nek nu nek mengakui rasa